世界のスーパーカーが頂点を目指すスーパー GT300 クラス開幕2021シーズンは日本車7車種外国車7車種全29台がバトルを繰り広げる昨シーズンメルセデス AMG との大激戦を制しチャンピオンをつかんだのは日産 GTR 盤石な GTR の牙城を崩すのは果たしてどのマシンなのかスーパー GT300 クラス29台のスーパーカー頂上決戦がついに幕を開けますはい今年も大混戦が予想されるこの300クラスなんですけれども注目ポイントズバリどこでしょうか僕の注目はですねこれ、3台に増えた、はい、やっぱりスープラ勢が、うん、まあ、気になるなとタイヤメーカーがそれぞれ違う中でも、はい、えー、上位6チームに 3台それぞれが入ってるので、まあ、吉田選手に話を聞いても、はい、非常にこのスープラは、えー、岡山に合っているんじゃないかなというような話だったので、はい、まあ、まず1つそこは注目かなと思います決勝前日の公式予選ポールポジションを獲得したのは日産 GTR しかしそのマシンは チャンピオンチームではなかったさあそしてトップタイムが11号車に入れ替わった平中克行がトップタイムをマークリーナー平中克行紙一重でポール獲得この GTR を脅かす新勢力それがトヨタ GR スープラシンティアムが6番手につけ タカノのの湯スープラは5番手さらに昨シーズンランキング2位の埼玉トヨペットスープラが2番手に入ってみせたのだ吉田弘樹は決勝へ向け手応えを感じていた 予選2番て、マシンの感触、いかがですか、まあ、本当はプール、やっぱ狙ってたんで、はい、あのー、ちょっと悔しさはあるんですけど、はい、まあ、レースに関しては、余裕があるとは思ってないですけど、あのー、いいレースができるかなっていうふうには感じてます迎えた決勝。レース解説は今シーズンもレーシングドライバー横溝直樹が務める。 情報によると、えー、ポールポジションを取っている11号車、はい、ちょっと柔らかめのタイヤで予選上位来てる可能性があるということなので、えー、レースの展開次第ではうんちょっと苦しいのかなと思います、ね、そうなると、まあ、後ろにいるスープラが、はい、埼玉トヨペットのスープラあたりがやっぱり有利に進めるかなと。ポールポジションのゲイナー GTR が履くのはソフトタイヤ。 決勝は気温路面温度ともに予想以上に上昇していたレース前半果たしてソフトタイヤは持つのか2021オートバックススーパー GT ラウンド1ン宝のホテル岡山 GT300 キロレース GT300 クラスも今レーススタートになりましたホールショットはカーナンバー11番 ゲイナータナッツ GTR が無難にスタート2番手には52番の埼玉トヨペット3番手にはレオン4番手には日産自動車大学校スターティングオーダーのまま綺麗に GT300 がスタートを切りましたチャンピオンリアライズ GTR 藤波清人ペースが上がらないレオン AMG 菅波統合ロックオンさあアウトから来ましたね リアライズ藤波バックストレートエンドでアウトから仕掛けオーバーテイクこれで3位ここも熱いですね、トップ争いが、はい、やっぱりレースは埼玉トヨペタ強そうですね全然ペースもういきますかねこれはストレートでは GTR がターボパワーを生かしましてその GR スープラを退けますがコーナーが続くところコーナリングワークでは圧倒的に GR スープラが GTR を追い詰めてくるやっぱり GTR はその低速から中速域までの加速がものすごい車なので、はい、この辺が、えー、スープラとしても速くてもどう抜こうかっていうところは難しいところですねゲイナ GTR がストレートでこの2位最玉トヨペックスープラを離しでコーナーで 2位の埼玉ープラが1位に追いつくそういう膠着した状態が続いていますストレートでは離されてしまうスープラそれはターボエンジンの GTR の加速の方が勝っているからだ埼玉トヨペットスープラ川合浩太がゲイナー GTR 安田博信を攻略するには コーナーが続く区間しかないとりあえず救難さん手ついてついてきますいや安田選手も本当上手に抑えてますけど、まあ、このドライバーとしては今、結構厳しい状況だと思いますよ。 ゲイナー安田はコーナーで抜かされないためにタみがブロックが必要とされるしかもタイヤを消耗させるわけにはいかないのだもうおかしいぐらい速いあの車そして残りのスープラ勢はシンティアムが6位タカノコの湯は5位とスタートからポジションをキープ 果たして安田はスープラ軍団から逃げ切れるのかスタート前の安田は中盤ぐらいまで持てば勝利があるであろうしやっぱ早いピットになってしまうとレースは厳しいと思うんで、まあ、その辺ドライバーをマネージメントしないといけないんですけど後ろのスープラ勢とかも前半からプッシュしてくると思うんで、まあ、その辺の駆け引きが難しいですよね。 レース22周ここまで安田は川合を何とか抑えてきた何もなければ32から35ラップ行きたいですつぎたいね平中さんにはい頑張れはいつなぎたい頑張って 果たして安田はフィニッシュドライバーの平中克行にトップのままステアリングを渡せるのか11号車はちょっと柔らかめで、まあ、厳しいレースになるかもみたいなことを言われてましたけどここまで上手にブロックしながら安田選手が見事ですよね。いやもうタイヤマネジメントをやっぱり完璧にできてますよね。はい 逆に川合選手は抜きどころがなくて、はい、今、難しいので、まあ、500との絡みをうまく使いたいところですねそんな抜きあぐむ川合にピットから激が飛ぶ後ろはもう9秒前半とかペース落ちてるからね、えーと、と内とゲーナーだけペース維持してるの 3番手の今藤波清人がかなり離れているのでトップ争いは2台だけ3番手の藤波と今2位とは4秒まで離れています GT300 は完全にトップ争いは一騎打ちそして GT300 のトップ争いのところに GT500 のトップ争いが近づいてくるスーパー GT は性能の異なる GT500 クラスと GT300 クラスの混走 GT300 のドライバーは速度の勝る GT500 を前に行かせながら戦わなくてはならないレース32周ゲイナー安田 GT500 のマシンと絡みペースを落とすこのチャンスに埼玉トヨペット川合が一気に差を詰めてきた。 もその時だったあっと1台カーナンバー360番がピットを出たばかりのアウトラップでスピンこれセーフティーカー出たらまたレースの展開変わるぞいやこれはまた入った入ったイエローフラッグが1コーナーに振られているさあここでカーナンバー52がピットに入ってきた 埼玉トヨペットグリーンブレーブ GR スープラピンに入ってきた埼玉トヨペットさあここで一斉にピットが動くぞトップのゲイナー安田はまだコース上この判断が明暗を分けるこのアクシデントでピットは大混乱もしセーフティーカーが入ればピットインは禁止順位を大きく落とすことになる まず埼玉トヨペットスープラがピットイン今埼玉トヨペットスープラがピットインしました川合からフィニッシュドライバー吉田にドライバーチェンジもう今のその1コーナーのストップ車両でセーフティーカーが出るかもしれないというところで、はい、今、一斉にみんな入ってきてますね。はい するとここで隣のピットにマシンが滑り込む前のマシンが進路を塞ぎピットから出られない痛恨のタイムロス んとヒットストップに45秒もかかってしまったスープラから1周遅れてゲイナー GTR がピットインしかし緊急事態発生隣のピットにマシンがいるため斜めにしか止められない 時3位を走っていたリアライズ GTR がゲイナーと同時ピットインゲイナーは斜めに止めたためタイヤ交換をスムーズに行うことができない逆にリアライズはスムーズにピット作業を終えピットアウト一方ゲイナーはまだ作業中 結果ヒットタイムは55秒なんとスープラより10秒もかかってしまった上位陣がピットを終えたところでセーフティーカーが入る果たして順位はどう変動したのかあこれリアライズがトップになってないですかなるほど あ今そうですね、はい、これでオリベイラ選手がトップ2番手レオン300も激しく順位入れ替わりましたね、はい、ピットを終えたチームの中でトップに立ったのはリアライズ GTRJP オリベイラスタートを担当した藤波は いやー、正直タイヤは厳しいです、ただ、周りも厳しいんで、本当にタフな戦いになると思うんですけど、なんとかね、JP 選手頑張ってもらって、まあ、僕は頑張って見守ります2位はレオン AMG、蒲生直哉。そして埼玉トヨペットスープラは3位に落ちてしまった。 してるタイミングはほぼほぼ変わらないんで、あとはもうタイヤ的にうちが持たせて後半勝負できればいいかなとは思ってます。はい、トップを走っていたゲイナー GTR は今何位なんですか中で今5番手。ゲイナー GTR はピットでのタイムロスが響き5位へ転落 っちゃ頑張って抑えたのに意外とソフトめちゃめちゃも落ちましたそしてレース40周でリスタートさあそして GT300GT300 もいよいよレースがリスタート さあまだステイアウトをしているさあここはこれからトライにかかっているカーナンバー56後ろから65番の蒲生直哉が来ている地元岡山県出身の蒲生直哉ここ岡山でも優勝経験がありますさあ56番のディフェンディングチャンピオンを捉えようと蒲生が射程距離に捉えている射程距離に捉えているこれはチャンスかこのセーフティーカー明けのラップはチャンスかまだタイヤが十分でないところ レオン65号車も狙ってますね、そして52号車もコーナーでそしてブレーキングでガ生ーが詰めてくるそして後ろからは吉田が来た吉田が来た52番の埼玉トヨペットも来ている後方ではゲイナー GTR 平中が持ち前の加速を生かしムータロータスをオーバーテイク4位浮上 さあ外から行ったかここはまだ行けないか岡山のオーバーテイクポイントとしては、はい、バックストレートエンド、はい、外側からこうオーバーテイクしに行って、はい、並走して次の左コーナーをインを取るっていうのも一つの手なんでただそうなるとなオリベイラ選手が、はい、絶対引かなそうだしな。 それでここで今、平中選手が追い上げてきてるんで、はい、ストレートの速い平中選手が後ろにいるから、そうかうつにこう仕掛けられないんですよね JP オリベイラはスーパー GT16 年目500クラスも経験したベテラン昨年悲願の初チャンピオンを手にした。 の持ち味はアグレッシブな走り k が寄せる寄せる寄せる寄せるレースは残り3周2位レオン AMG3 位埼玉トヨペットスープラはトップのリアライズ GTR を追い上げるも40周近く攻略できていない中尾注目の埼玉トヨペットスープラ川合は 正直このコース抜けなくて争ってるのが今 GT3 なんで結構やっぱ立ち上がりがどうしてもあの向こうのが早いんで300クラスあらちょっと差が縮まりましたね詰まりましたねファイナルラップでなんかはいちょっと波乱あるかも、うんここに来てタイヤが厳しくなりリアライズ GTR のペースが落ちてきた レースはついにファイナルラップそして GT300 は最後もつれ合うようにチェッカーか GT300 は最後 JP でオリベイラがギリギリのところでタイヤを持たしてきたかそしてトップ56番の見事最後の最後までブロックしリアライズ日産自動車大学校とスーパー GT300 クラス開幕戦の勝者はリアライズ日産自動車大学校 南清人 JP オリベーラチャンピオンの強さは今シーズンも健在だったユキプザトップトゥフィニッシュすごいグッドです especially you know car number 65 was behind me all the time I didn't have enough uh, enough room to to take a breath 必ずやってくれるというところであの、ね、チェッカーまで持ってきてくれたんで何の不安もなく、はい、もう完璧でした岡山で、まあ、スープが早かったじゃないですか、はい、でまあ、なかなか抜くに抜けないっていう状況がありましたけどまたサーキットが変わるとこれ展開もガラッと変わってきますよねそうですねスーパー GT 第2戦は5月3日予選4日決勝富士スピードウェイで開催されます 続いてはマの練習失礼します行きましょう岡添真紀ちゃんがサーキットを駆け巡りレースの疑問や気になる情報を徹底リサーチ実はスーパー GT にお一人だけ女性のチーム監督がいらっしゃるんですよ 今回はスーパー GT で唯一の女性監督を直撃果たしてどんな監督なのでしょうかさらに日産 GTR ニスも2022年モデルの全貌が明らかにこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします GT で唯一の女性監督を直撃そのチームがこちらであいらっしゃいましたいらっしゃいました2008年にもチームを率い GT300 クラスでチャンピオンを獲得しているんです やっぱりみんなの上に立つ方なんだなって感じがするんですけど、その監督としてのやりがいを感じるところってどういった点にあるんですか、モータースポーツ好きで見てくださる方々のそういう夢を乗せてスーパーカーに夢を乗せて走るっていうそういうところのやりがい責任感っていうのはすごい感じてます、今期の抱負をお願いします、はい、ドライバーが、えっと レジェンドの道 <laughs> 上選手と三山選手なので、私もベテランドライバーの方にいろいろ勉強させてもらいながら自分自身も成長できるようにやっていきたいと思ってますかっこいい、はい、新たな挑戦を始めた羽賀監督の戦いにも注目です GT プラスニュース日産は GTR ニスモ2022年モデルを公開 クリア塗装を施したカーボン製エンジンフードを採用ボディカラーは新色のニスモステルスグレーを設定したこの後ポルシェ同士のガチンコバトル